şöyle bir beyazlığımızı getirelim. Merhaba Nesli'nin takipçileri, merhaba Erkan severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayım. Counter Strike CSGO Global Offensive Evet, Global Offensive oynuyoruz. Ee, bu sefer rekabetçi modda oynayacağız arkadaşlar. Ee, seviyemizi yükselttik, şu an 5. seviyedeyim. Evet, yavaş yavaş e, emin adımlarla ilerliyorum. Üst üste 5 rekabetçi maç kazandım. 10 maç kazanınca sanırım Yok evet 10 maç kazanınca yetenek grubuna gireceğim. Yetenek grubu ne bilmiyorum. Şaka şaka. Cidden bilmiyorum. Evet. Dua edelim iyi bir takımda oynayalım. Eğer kötü bir takımda oynarsak ha, ah, hiç iyi olmaz. Hemen başlıyorum. Hadi iyi bir takım çıksın. Ee, toplam 6 maç yaptım. 6 maçın bir tanesini kaybettim. Diğer 5 maçı kazandım üst üste. Bir de e, rekabetçi modda şey var. 2 maç yapıyorum. 3. maçı oynayabilmem için 20 saat beklemem gerekiyor. Böyle bir şey niye var bilmiyorum. Hadi. Bir maç bulacağım mı? Bulacağım mı? Çok merak ediyorum. Neskem takipçilerini bekletecek misin? Ready as a gentleman. Hadi. Ben hazırım. Ah! Düştü. Ready. Ben hazırım. İlk ben hazırım. İlk ben hazırım. Diğer oyuncu da hazır olsa iyi olur. Hadi. Yes. Niye bu kadar çok seviniyorsam. 10 dakikada yani dakikada bir oyun bulur. O kadar çok sunucusu ve o kadar oyuncusu var ki Counter Strike'ın. Oyuncu Oynayabilirmemesi imkansız yani. imkansız. 5 dakika da beklese oyun mutlaka bulur. Neyse çok konuştum arkadaşlar. Yes. Biliyorum biraz kötü oynuyorum ama. Ay. Sen miydin lan? Sen miydin gelen? Tık tık tık kim o? Ben doktorum hemen. Ne istersin? Arkadaşım affeyaz. Ya böyle bir şey mi olur ya? Bu arada ilk defa Counter'da başladım. Aa! Ya ben bu tarafa bakıyordum oradan geldi ya. Bir yaptığın ayıptır ya. Gel. Gel babana gel. Bot muydu lan o? Havada 3 dakika bekledi. Ben vuramadım değil mi ona? <clears throat> ay çok kötü oynuyorum. Ay ay. Neden ısrarla AWP alıyorum bilmiyorum. Bu kadar berbat AWP kullanıp ısrarla AWP almakta nedendir? Bekleyeceğim lan. Ya adam resmen beni bekledi, öldürdü yala. Adam orada bekliyor ya. Abi ben bizim takım bence var ya sıçtığımızın resminde. Bizim takım sıçtı. I joke with you. çekil çekil. I. aye. Ah be. Kurtaramazsın. Bir umut. Ne umut Eko'yum ya bana ya Eko oluyorum ben. Lan be. Nasıl vuramadım ben ona ya? Dalga mı geçiyorsun? Yeminimi bozdum ulan. Şeridi <clears throat> kaybediyoruz. Ay. B ya. Sonra B'ye gelen mi? Kör oldum. Göremedim. Ellerim mi titredi senin? da yakın mesafeden. Of. Hiç havamda değilim hocam. Adamlar çok iyi ya. Of. Maçı kaybettik. Oo. Ben bu silahla hayatta adam vuramıyorum ya. Adamda AWP var. Adamda AWP var. Abi hiç maç alamadık ya. Adamlar AWP var ya. AWP'lere gidilmem lazım. Şimdi burada bir... Yeah! Abi ne ya bu? Abi ne bu ya? Abi ya of. Famas alacağım. Şey yere alacağım. Yani yapacak bir şey yok ya. 7 eldir maç alamadık ya. Sandan dediği gibi banyo sonrası oyun oynamak çok dert bence. Göremedim ki arkadaş ya. Ya tam alacağız diyoruz. Gene kaybediyoruz. Gene kaybediyoruz ya. <clears throat> Rushing rush. Ya yok böyle bir şey ya. Yok artık ya. Çok küfür etmeyeyim etmeyeyim diyorum. நான் தான் வாங்கணுங்களா ezildi resmen ya. Ben bu kadar kötü oynamıyordum ya. Gerçi fena değilim ama takımca açık. Ben biraz berbat oynuyor olabilirim ama. Bu kadar da berbat değilim ya. Karşı taraf çok iyi. Adamlar hep Edo hep Edo Ya Allah. Lan be. Silah değiştirene kadar adam öldürdü. Adam bir canı var lan bir canı. Osursa ölecek. Çok berbat oynuyoruz. Çok. Nerede bunlar? Duramadım ya lan. Ben bomba kullanmayı Nihayet ne aldık ya. Silah hiç kullanamıyorum ama ne yapacak bir şey yok. Lan ben de bastım vuramadım ya. Ne başarısız lan? Of çok berbat. Niye böyle oynadım ben ya? sen beni göreceksin ya ben seni. Of. O kadar ateş edeyim niye vuramıyorum ya? Umarım kamp terörlerde daha iyi olur. İyi olsa ne olacak ki? Kaybettik. var ya. Güzel de şu Bonnie. Ya bizim takımdan bir cacık olmaz ya. Of. Maç sayısı. Dalga mı geçiyorum? Arkamdan gelmiş. Matfakt. Evet, yapamadık. Olmadı. Zamlar iyiydi abi. Oha. Bunlar şey ben rütbe bile yok bende. Neyse. Ee, bu da bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda ölmez arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.